हरदम सङ्केत केही जब म पाउँछु भिन्न भिन्न गरी बोली फेरि फेरि कराउँछु भिन्न भिन्न गरी बोली फेरि फेरि कराउँछु न त कर्म न मैले नै भुलेको हुँ भुल्दछु तिमी आफै भुल मान्छे गल्लीमा छु रमेको छु तिमी आफै भुल मान्छे गल्लीमा छु रमेको छु मट्याङ्रा तिखा झटारा खान खान तयार छु सेलरोटी म भो खान्न तिमी खाऊ आधाको छु सेलरोटी म भो खान्न तिमी खाऊ नर बदलिए खान पानमा नडाका व्यर्थ तिहार घुम जान्न जनार्दन डाक व्यर्थ तिहार होम जान्न जनार्दन जङ्गली होमया तिम्रो घरको म जनावर सकियो मासियो नाता व्यर्थ डाक्छौ किन पुन सकियो मासियो नाता व्यर्थ डाक्छौ पुनः पुनः सयपत्री पहिर माला हो भो त्यो म अयोग्य छु रहेकै छ तनमा दाग भुतभुतेको र याद छ रहेकै छ तनमा दाग भुतभुतेको र याद छ नटाक जान्न म किन्तु मान्छे खान्छु परन्तु भावको दीप छ कृष्ण हो नराम नराज छु भावको दीप छ कृष्ण हो नराम नाराज छु